На первом этаже есть немцы, по-моему. Пойду посмотрю. Там кто-то микрил, Олег. Смотрел? Баки спидер, блядь. Как-то меня подцепил, я не знаю как. Холстом. Да я понимаю, что холстом, не знаю как. Хороший, Олег. Это там ходишь, да? Да, ходил. Я тебя чуть не посмотрел, на самом деле, сквозь дым. Сплошные кусты нахуй. Отлично засунул. Спасибо. это видел, да? Да. шашки соло. На славу берут, да? Раздаться не рычатка. Все равно не Захватили, Блять. А она отход а Отлично, ты видел это, Олег, да? Это нет. Ебать, блядь. Я к ним в гости заскочил, а они тут такие все стояли, тусовались. Блядь, сука. Левая. Ебать, Отлично блядь, это был фронтовик, нахуй. Написал комментарий, наверное, пару, пару минут. А, блядь. Русский или нет? Ебать, панцирь, блядь, Юнис, нахуй. Ох ты ж, Макс Пейн сюда забежал, блядь. Привет. Здрасте, здрасте. Желает народ сегодня воевать. Да, я сука. Некоторым мод не нравится. Может мне тоже мод не нравится. Что за мод? Камера с э, Карпатом Росса с... Э, Сейчас, подожди. Где? Да, хорошо. Расстреляю на месте! А, я его вижу. Ого. Ты тоже его видишь, похоже. Ебать, неплохой выстрел тоже. Я видал, фронтовик бежит, он как раз пробегает, где... Ух ты! Хотя кто тут бегает еще раз? В смысле, фронтовик, фронтовик? Что? Вдруг, блядь, нас заебется. О, тут фашист стоит, фашист кидал. А, это я фашист. Это я фашист. Да. Нас прям по центру бункера стоит а, стоит. О, бля, пос последняя справа стала. Я выжил. Я <laughs> там проехал. Бакиса убил. Здание убил. Танк прямо. Вроде чисто. здание. Танк идет по снижению дороге. Осторожно. Ай, сука, он повернул. Матеуш, сучий ты потрох. Ебать, пулеметчик бежит. Да Он, он даже не бежит, у него это там скользит. О, да, стиш фантастиш. Ебать, нихуя себе таким Хорош. Хорош. На первом этаже, походу. Сейчас будет, наверное, гранаты закидывать, да? Я лучше отойду, он сейчас будет лимонки закидывать сюда. Я убил с пистолета через всю карту. Ты смотрелся? Да, он в Вестхаусе или нет? Нет, он, наверное, не в Вестхаусе он сидит, не, он, он на Б сидит. Да, сука, зарежься! Блять, ну не надо, не надо, да, не убивай блядь. меня. Ты прикинь, пулеметчика в упор трижды не заря, Он даже не обратил внимания, он спокойно просто бежал, <laughs> блядь. Так, все, на похоже берут пацаны наши. Я бегу на этот. Блять. Надо заходить да, в дом. Сука, лед! Блин, нас еще. На лестнице слева наш нужен. Ой, отлетела. Ой, сейчас ебанет. А, она не взорвалась. хватит. А, ты Юка, блядь, метнись нахуй за этих. Хочу понять, как выглядит. Давайте, заходите, блять, уже за русских, ёптая мать. Погнали. Че такое? Я выглянул из угла. Просто, просто получил nice тут. Nice Поэтому всегда как бы. Так, раш, раш, раш такой, блядь! Я не сказал Раша. А, блядь, ты не сказал Раша, что вообще тут около был ну, прямо бегают. Тут, тут прямо. Осторожнее. Это в кустах, Лёх. Я как не попал. Ебать, я как... А я в кусты стрелял просто. Нихуя себе тут дырку пробили. Ого. Спасибо. Это мне показалось. <laughs> Это поворот. Подожди, а Саша ради Алекс, он, по-моему... Какая разница? О! Ну что, тебя определяют на поле боя. Блять, кто лег? Кто лег? Кондрюха, блять. Тут прямо, ты типа- Наверху, второй этаж. Отлично. Ох, нихуя, ты за гранату закинул? А, нет, фарси закинул. Ничего себе, фарси закинул. Прям форточку наверх, ты прикинь, гранату закинул. Так справа на... Э, если ты немножко подвинешься, ты увидишь справа на горбу вот бежит чувак. Вот этот пулеметчик, вот который меня заебал. Угу. Вот он упал. Блядь, прямо тут Вот он бежит, да. Его надо, блядь, как трак. Он бежит на тебя, Саш. Вот. Да, я вижу. правда, блядь, потерял из виду почему-то. Не знаю, где он. Почему гранату я не тяжело. А не перезаряжаешься, убил. да, сука, перезаряжаешься? Я вам тоже хотел гранату. Вот На, фронтовик, Кустах, блядь. сучара, блядь, стреляли. меня. Блядь, за мной прям охота русских просто до хуя и больше. Да раз, блядь. А, я все-таки взорвали. Спасибо, выручил. Тем более, с такого фигового пулемета. Ты понял, Ах ты жопа. Да. Тоже очень люблю комнаты. Ладно, Кломба, я тебя услышал. Давай. Ой, ебать, где они лежат, оказаться? Вот это было очень близко. Да, они на, они на здании прям лежат. Да не они! А, тут еще кто-то лежит. А, Шутси тут тоже лежит. Хай, Шутси. Ну, блядь, кто себе хочет со мной подраться? Давай, Дима, выкатывай свои яйца, давай. Спасибо, Сколько у нас времени осталось? 11 минут. Прикройте, блядь, прикрой, ебаный, сука, да <laughs> пиздец, пулеметчик ебаный, блядь. Пират, ху, ху ты не стрелял, блядь. Сука. Да потому что я перезаряжаться иногда должен, ёб твою мать, блядь, ну, как сказать, ты не трудно, что ли, что ты перезаряжаешься, блядь? Какой смачный килл, блядь, Хули ты ржешь, блядь, там делается Кокрюлу, Кокрюл. Доска убил, там забежал наверх чувак. Ты убил его, нет, Олег? А, нет. Нет. Кидает гранату, сейчас я убью. Убил, хорош, убил, все. Отлично. Я вышел из зоны, наверное, отбросился. Нет, не сильно отбросился. Иду к себе, иду к себе, иду к тебе. бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля. Наши своих убивают массово. Сейчас тобой возьмем. Ну там бежали двое, я кого-то еще пострелил. Не повезло, я с этого с руки я... пострелил. Ух ты, ничего себе. Нихуя себе, я видел, да. Хипшот был. Беги, беги, клумба, беги. Все, взяли, взяли. Блять, ну почти <laughs> взяли, ну блять. Форма была немецкая. Нихуя. Да. Где, собственно, виновник торжества-то, я что-то не пойму. А у него сегодня праздник. Ух ты ж, блядь, от бедра попал. Блядь, я состояние. Помнишь карту Sweden на Мормагал? Ну. Это самый праздник э, летнего солнцестояния. Да. Извини. Я не успел просто даже маркнуть. В общем, они нормально бухают или что-то еще делают такое. Это тебе сейчас лицо попало от бедра. Да, карма. Нихуя себе. Блять, нет, нет, нет, нет, нет. Что там, кто кого режет? Ну, умри! Умри! О, Николай Шатовой. Я перезаряжаюсь, фронтовик. Блять, жесткое сражение. Э. Я ну, пытаешься сквозь текстуру залезть? Я тебе, да, я тебе сквозь текстуру залезть Scheiße Russen, die Dreckschweine! Да, это, конечно, читерская с нашей стороны. Один стоит перед э, Вишхаузом справа. Даже два, как оказалось. Блять, это Погоди, это свой был, да? А нет, не свой. Слева сюда. Заходи, я захожу внутрь. Угу. Отлично. Я а кого зарезал. Даже не усуешь там. Вот. Раздумил. Заспомнил. Хорош. Да сейчас возьмем просто. А, есть присутствие? А, не важно, у нас больше. О, ну, какой красивый кадр. Ух ты. Это я, что ли? Наверное. Ух ты, ничего себе, Ничего себе, ничего себе.